bizdek shoshma shoshar xalq hech qayerda yo'q mana o'tgan yil biz tomonda sel keldi bir ariq suv loyqa suv shunday bir qishloqni ichidan o'tib ketgan ekan bir vohimachi ko'rib qolib iya joning bo'lsa qochib qol qayra qum suv ombori urib ketdi debdi ana vohima to'rt ming aholi o'rnidan turib qochgan ketyapti ikkinchi qishloqqa qarab ikkinchi qishloqqa qo'shilib o'n ming bo'lib uchinchi qishloqqa qarab qochyapti hech kim bilmaydi kim qayerqa qarab ketyapti nima bo'lgan o'sha voqeada bo'lgan bir yigit aytib beradi hoji aka ishonmaysiz deydi bir odam deydi xotinini ham tashlagan bola chaqasini ham olmasdan ota onasini ham tashlab deydi volasobitga bir qop unni ortib qochib ketadi deydi qarang o'zi tirik qolsa bo'ldi chollar deydi ishonmaysiz hoji aka deydi biz yoshlarni deydi kampirlar obgonga o'tib ketyapti deydi yugurib obgon mingga qo'yib ketyapti deydi bu yo'lda bir traktor turgan ekan traktorni prinsiplarida hali setkalik paxta ortadigan setkalik prinsiplardan ekan o'sha o'shanga deydi yugurib chiqib ketyapti chollar